Sesak lah, sesak, sesak, sesak, sesak. Sebab tu Islam ni tak say we ada syirik. Tak say we ada khurafat. Bida'ah. Dosa-dosa yang manusia duk buat. Takut jadi kalih. Jadi biasa, jadi tamada. Duk buat lagu tu duk berasa katanya kena. Ha, itulah. Lalu, mengala, lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Oleh itu mereka tidak berulih pertunjuk Iaitu apa? Syaitan duk duk duk duk duk tarik manusia duk berasa katanya duk di atas jalan yang benar tapi hak sungguhnya duk di atas jalan yang sesat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ayat 24 sampai 31 surah An-Naml. Sudah beberapa kali kita baca ayat ni. Cuba tengok sekali lagi terjemuh. Ayat 24 yang burung belatuk royak kepada Nabi Sulaiman. Aku dapati raja perempuan itu iaitu Raja Balqis dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Ini kabinet menteri dia sebagaimana disebut di dalam tafsirnya adanya 310 orang Raja Balqis kanak rata menteri dia sena badi dia orang-orang kedabai-kedabai saja duduk di bawah peretah dia lepas tu setiap orang dalam 310 orang tu setiap orang adanya pucuai sajanya 10,000 orang ramah orang tanya pada zaman tu tu manusia yang duduk di bawah pemerintah he, Raja Balqis iaitunya Raja Himyar menjadi apa ni dia panggil uh, anacak yang besar pada waktu tu sehingga disebut di dalam tafsir katanya istana dia ni buat daripada belia-belia dan mah khisi-khisi dia masya-Allah kalau orang tengok alangkan sungguh. Oh, apalah. Begitu mewah cara hidup dan sebagainya. Lepas tu tidak ada siapa yang boleh mengalahkan. Maknanya siapa, tak ada siapa dalam lawak yang pada zaman itu nak lebih kedabar daripada Raja Balkis. Raja Tino. Tapi kuasa dia dan pemerintah dia gapo hak dia sebut semua orang kena taat belakang. Ni pada waktu tu. Tapi ibadat-ibadat ke, sujud kepada matahari. Bangun pagi-pagi, pak suat bon halera. Nanti matahari naik, patu semua sujud. Bawa matahari nak jatuh, lek letter tu, suat bon pula. Sujud pula. Gitulah hari-hari hari-hari yang burung belatuk ni kada perhati tengok mari royak kepada Nabi Sulaiman. Dan syaitan pula memperelokkan pada pandangnya mereka perbuatan syirik mereka. Ha, ini sepanjang ayat belum pada ni lagi. Iaitunya, perenai syaitan yang menyesatkan manusia nampak benda orang yang duk buat tu, orang itu nampak molek. Ha, ini perenai syaitan ni boleh katakan besar. Sampai ke akhir dunia pun lagu tu lah. Keadaan hidup manusia yang disokong oleh nafsu dia sendiri lepas tu setek syaitan menjadi rang nun rang serm alik luar maka sesak lah sesak sesak sesak sesak sebab tu Islam ni tak sewi ada syirik tak sewi ada khurafat bida'ah dosa-dosa yang manusia dok buat takut jadi kalih jadi biasa jadi tamada dok buat lagu tu duk berasa katanya kena itulah ha, lalu lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar oleh itu mereka tidak beroleh pertunjuk iaitu ya, apa syaitan duk duk duk duk, duk tarik manusia duk berasa katanya duk di atas jalan yang benar tapi hak sungguhnya duk di atas jalan yang sesat mari ayat yang ke-25 sebenarnya saya baca dah ni belum pada ni baca sekali lagi mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah. Dan apa tu? Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi. Allah alam. Saya baca, tak ada baca banyak. Uh, apa? Tak, tak, tak baca beberapa tafsir. Tengok terutamanya tafsir Ibn Kathir. Ia tak ada hurai banyak. Al-Khab'ah. Ada satu perkataan. Eh, Al-Khab'ah. Iaitu apa? Benda hak renlap di bumi dan di langit. Ya rakyat dengan secara umum katanya, huwak ni sujud selain daripada Allah, yang mana Allah Ta'ala itu kuasa mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi. Lepas tu kita memang orang Islam ni kita yakin katanya, benda-benda yang ada di langit dan di bumi ni, hak kita tak nampak dengan mata. Boleh katakan banyak. Hak kita nampak pun kita tak tahu banyak lagi. Apa Apatah lagi benda-benda yang tersembunyi. Sing relap yang menjadi rahsia yang Allah Taala susuk tak siwi tahu kepada siapa-siapa, gapo yang ada di langit dan gapo yang ada di atas bumi. Masya-Allah. Tapi burung hut-hut, koyak kepada Nabi Sulaiman. Masya-Allah cerdik sungguh dia burung hut hud yang tu heavy kepada dia yang dia seolah katanya ime dia tu ime kuat supaya saya dok royak belum pada ni kalau dah jadi manusia ni dah sudyot manusia burung ni kalau dia jadi manusia sebab ime dia ime kuat dia hidup perhati tengok tengok tengok tengok dia kata buat apa puak ni tak si sujud kepada Allah nak dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan kita pun lagu tu kita pun kena berime dengan yakin katanya Allah Taala tahu semua tiap-tiap perkara walaupun kita duduk sore orang tak nampak tapi gapo hak kita duk buat Allah dengar Allah melihat Allah akan menghisap tulis belako, suruh malaikat dia tulis kanir kiri kanir kiri hari-hari gapo hari kita dok buat kita dok kecek kita dok telatah tu bik kecuali ha ni nabi royak di dalam hadis benar hak kita dok waswah dok kecek dalam hati selama mana kita tak kecek tu bik dan kita tak buat tu hai tak tulis tapi tu pun ada lagi hak malaikat tulis bela-bela benar hak kita duk azan nak buat kebaikan Nabi ayat katanya fa in hamma bi hasanatin, fa amilaha katabahallahu lahu katabahallahu lahu indahu asyara hasanat jika orang tu dia cita-cita nak nak nak buat benda baik lepas tu bos apa masa sungguh dia buat sungguh benda baik itu maka Allah Taala suruh malaikat tulis kepada orang tu 10 kali ganda tapi kalau sekiranya orang tu hamma bisayyi'ah. Dia ada cita-cita nak buat benda jahat. Nanti setelah lagi aku nak buat. Tapi bos apa masa semua, Dia tak buat. Maka ditulis kepada dia pahala. Tengok. Bak apa tulis pahala? Nak ayat katanya, dia ada cita-cita nak buat benda jahat tapi bos apa masa pelian cai. Tak buat. Tulis pahala. Tapi orang hak telitah azal nak pergi buat benda jahat bila siapa masa sungguh buat benda jahat Allah Ta'ala tanda sekadar tu tanda so so benda jahat tak tanda sepuluh ni nak ayat katanya dalam Islam ni song sem senap senun buat kebaikan walaupun kita telitah dalam otak dalam hati kita nak buat pun ditulis dah apatah lagi jika orang tu pergi buat masya-Allah. Sebab tu kita kena azal sokmo ke Azal sokmo, selagi nak buat gapo, malam kali nak buat gapo, esok nak buat gapo. Jadi tanda benar-benar hok molek-molek. Nah, telitah pak buat, telitah pak buat. Gitulah. Tu seboleh-bolehnya. Nah, alhamdulillah. Ayat yang ke-20 ni, ayat ni ayat sujud dah. Kalau dia kita baca luar semaya, dalam semaya, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Sebenarnya ayat sujud tu ayat 25 lagi. Tapi, dia mipun, iaitu pada ayat 20 ni. Iaitu Allah tiada Tuhan melainkan dia, Tuhan yang mempunyai arash yang besar. Allah ni, kita nak pergi cintanakan, nak pergi gambar dalam otak kita tak boleh. Katanya aras ni besar mana, baik mana, wallahu alam. Sehingga tu hai ayat katanya wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari kiamat lapai malaikat yang pikul aras Allah Taala. Pun kita tak sah duk gambar supaya dengan orang duk pikul mayat. Nah, saya mak mak bose malah kecek ha ha pasal ini. Sebab ayat baru ni malah duk kecek banyak hubungnya dengan arash istiwa Allah Taala di atas arash malaikat piko arash. Ya benar ni benar duk ada di dalam Quran, eh, kita wajib kena percaya. Dan kita mengaku katanya kita orang Islam, kita kena yakin katanya benar ni Allah Taala royak, kita kena beriman. ไกฟียะจารโรมาโนแบกมาโนไม่ต้องถามต่อสบายุมูลลุกฮาฮาอัลลอฮ์ตาอันดานี่วิยาเก่งสุดดอกสิ่งก็คือบัดอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อักุบริเมดิงมุงอามันตุบินลาฮิวะรอซูลิ ha, ha, ya gitu aku berime dengan Allah dan kepada rasulnya sudah dia kacau dok korek dok korek korek korek korek dia buku nak jadi banyak banyak banyak soalan Tuhan turun lagu mano? Apa ha, tu tu heroyak katanya? Go tu go ni go tu. Lagu mano? Bek mano? Mustahil benda biasa itu. Go tu go ni go ni masya-Allah. Panjangnya kecek. Kita berimej sudah. Allah mempunyai aras. Aras dia sangat besar makhluk yang tidak ada lebih besar daripada aras tak ada lah. Ni Nabi sendiri royak di dalam hadis. pak kita tak percaya kau kepada Nabi. Tak, tak mungkin sama sekali. Mustahil orang Islam yang mengucap dua kelima syahadah tak percaya kepada Nabi. Mustahil. Mustahil juga orang yang mengaku katanya dia orang Islam yang tak percaya kepada ayat Quran. Ha tu. Apa tu? Wallahu alam lah. So, sekarang ni. Nak no, ayat katanya ha arash hajis apa ni? Bukan. Hazza Allah Taala kita mai tong pai kiau kong ada ya. Tak usah duduk-duduk korek banyak. Zak zak ni maknanya kalau kita kecek mudah-mudah, tubuh Allah Ta'ala. Faham? Allah Ta'ala dia bukan tubuh supaya dengan tubuh makhluk dia. Sebab tu saya selalu sebut, Gipahe kul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad. Pahawu jadi sungguh-sungguh, reti sungguh. InsyaAllah hari tu kejap lah tauhid dia. Haa serta dengan ambil ayat-ayat lain lagi mari sem sem sem sem sem reti kita kecik ha makhluk jadi banyak rasa kecik ha tu hai banyak kecik ha makhluk tak apa maksudnya dari hal untuk nak nak kaji untuk nak reti nak ambil iktibar ambil bodrian ha tu tak apa ambil ha langit ha bombing ha bukit sungai laut benar-benar ada laut kaji lagi siapa boleh kaji sebab tu saya ada ayat dah katanya kadang-kadang syarakat di bangcut hak kita tengok dalam terotak dalam internet tu boleh menimbulkan email kepada kita yang meningkat bila kita tengok pak Masya Allah ini pala kita ih benda hak aku tak biasa tengok bila kita tengok syarakat di makhluk Allah Ta'ala yang orang tu duduk pergi kaji duduk pergi pukul kadang-kadang patak laut yang pergi tengok dia royak so, so, so, so, so, so. Boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Tapi apabila kita tengok, menimbulkan ime kepada kita. Ha ni. Ha Allah Ta'ala. Mari pula. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Bila burung belatuk mari royak kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman jawab kepada dia. Al berkata Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya. Adakah benar apa yang engkau katakan itu ataupun engkau dari golongan yang berdusta? Nabi Sulaiman kecek dengan burung. Aku nak bicara na lah. benda hok muduk kecek. Sungguh kata tak sungguh? Masya-Allah. Burung belatuk je kecik hak sungguh dah tu. Nabi Sulaiman pun percaya katanya. Burung belatuk ni tak bohong. Tapi nak royak lagi katanya aku nak perhati nak nak nak apa ni nak pisut gapo hak munduk kecik ni betul ke ke tak betul gapo ninglah pisut hak sungguh izhab bi kitabi hadza pergilah bawa suratku ini serta campurkanlah dia kepada mereka maknanya mung hei bunga belatuk mung kena bawa cot mai aku ni mung terbagi mung kita hauk surat tu lepas tu Raja Balkis yang akan terima surat sebut di dalam tafsir katanya bunga belatuk ni yang tak surat di mucung dia terbal ไม่รู้กี่พันกิโลตระบายตระบายตระบายปะตัวเยอะขนมาแก่ละ ya lah maksudnya น้องอายะกล่าวว่าเดียวเดียว beramanah นะ amanah bawa surat nabi sulaiman kalau dia lambang sanjalak hok pasang dunia buruk pati okey nok bawa jot mai bila kita ngaji dalam buku-buku ya katanya burung pati tu dah burung merpati hok sungguh tapi Melayu-Melayu kita panggil burung pati bawa surat pergi situ pergi sini pergi situ pergi sini dulu tak ada burut price seni. maka burung yang dilatih yang diasuh tu dia boleh bawa surat lagi dalam Quran kaya eh, katanya burung hud-hud bawa surat Nabi Sulaiman patu pergi tahu pergi tahu di situ artinya pergi bui nak wi doi terung kepada orang ya tak wi tapi ya gi lepas piu surat tu jatuh nah dalam istana raja Balqis di Yaman pada zaman itu patu duduk tak jauh dengan ibu kota sekarang ni ni tersebut di dalam tafsir katanya <clears throat> istana raja Balqis duduk di luar bandar lebih kurang dalam 100 kilo lebih-lebih daripada ibu kota Meruang Luang, Yaman iaitu San'a. Ha tu dekat situ. Raja Balq itu burung pun kita hauk. Nah. Nabi Sulaiman pun pesan, "Mung bota hauk surat aku sudah tu, kemudian berundurlah dari mereka dalam pada itu perhatikanlah apa tindakan balas mereka." Maknanya mung tahu pak mung ginusuh ke mana-mana, tak ada wong cantik lagi masa tu. <laughs> Mungkin menusuk, mungkin perhati tengok buat dia nak kecek ke apa. Masya-Allah. Raja Balkis kecek. Ada masa sikit lagi dah, seminit dua lagi. Setelah membaca surat itu, berkatalah raja perempuan negeri Sabak. Wahai ketua-ketua kaum. Ha ni maknanya panggil kabinet dia lah. Kan? Panggil kanak rata menteri dia semua, orang-orang kedai bayar semua mari duduk depan dia. Dia kata kan, Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Ada surat pelik weh. Nampak mulia benar surat ni ni. Tak tahu katanya siapa mari letak dalam istana. Raja Balqis cek sore-sore. Siapa tak tahu surat ni mari mana? Ini palah habis. <laughs> Tak tahu. Tak tahu ada surat ni mari mana. Apabila dia buka apa tertulisnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya surah itu maknanya surah inilah dari Nabi Sulaiman dan kandungannya seperti berikut ha tu. Nabi Sulaiman tulis gapo atas sekali bismillahirrahmanirrahim Ni nak menunjuk katanya bismillahirrahmanirrahim sejak daripada zaman dulu lagi Lepas tu kita pun bila kita nak buat gapo-gapo, mulalah dengan bismillah. Nabi ayat katanya, mana-mana urusan hijae yang tidak dimula dengan bismillah, ada satu riwayat lagi tak mula dengan alhamdulillah fahuwa aqta fahuwa aqta ataupun fahuwa abtar. Nabi ayat. Maka rugi ataupun terputus ataupun kepeklah benda tu. Maknanya tak tak sempurna. Tu nak ayat katanya pentingnya bismillah. Buat gapo-gapo bismillah. Naik mutu naik kereta, dah tak pandai nak baca doa subhanallazi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Bubuh anak kau cipak tu bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Baca bismillah, bismillah, bismillah. Wi siapa kelkat mulut kita. Nak buat apa bismillah, bismillah, bismillah. Ha tu. Setengah-setengah orang okay. siapa kau gapo dia panggil natoh. Bismillah. Jangan dia sebut benda lain. Ya ada juga setengah-setengah orang. Okay. Bom natah pak eh sebut. Saya malah ada sebut kan. <laughs> Nak ayat katanya hati dia tu duduk duduk dengan benda pasal itu. Kita mula dengan bismillah bismillah bismillah. Ya kalka dalam hati kita dan perbuatan kita. Nah, kita masuk sekarang ni dah sebab masa makan 2 dua minit tiga minit dah. Insya-Allah kita sambung semula dengan bismillahirrahmanirrahim. Hak Raja Balqis baca di hadapan orang ramai surat daripada Nabi Sulaiman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa uh, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.